A, esta manifestación convocamos la plataforma de carteles y los recortes del director eh, ah. vamos a ver, para no ser muy importante que acuda la ciudadanía que la ciudadanía se haya enterado lo que va a acontecer que cales pueden ser as consecuencias los recortes que a haber o que se ten previsto hacer aquí en la ciudad de o Ahora mismo voy a dar a Europea. Жеткизилген готовы. Boas tardes. Esta plataforma foi constituída polo 90% da plantilla de traballadores e traballadoras de Correos que prestan os seus servicios na oficina principal de Correos Ferrol para a defensa dos postos de traballo actualmente existentes nesta oficina A actual dirección de Correos ten prevista o que eles chaman unha reestructuración de plantilla, a cal quedaría implantada no transcurso deste ano. Dita reestructuración non é senón un eufemismo para tratar de reducir entre o 25 e o 30% da actual plantilla de traballadores e traballadoras existentes. Na actualidade, o número de seccións de reparto na cidade de Ferrol é de 49, aínda que en realidade o número de traballadores a cubrir estas seccións é de 42, debido a que dende os últimos anos as plazas vacantes derivadas de jubilacións e traslados non se están a cubrir por persoal fixo. No ano 2008, a Xunta de Personal de cinco traballadores, ao considerar que a plantilla existente por aquel entonces era claramente insuficiente. Por lo tanto, na cidade de Ferrol, o servicio de correos ven arrastrando un déficit histórico de plantilla, tal vez superior á media de outras cidades do Estado, porque aquí apenas hai competencia. Mención aparte merece o servicio reforma grave precarización de plantilla que están a sufrir a día de hoxe, dado que contan con sete traballadores, un xefe de equipo e seis carteiros, para facer fronte ao reparto dos concellos de Ferrol e Narón, cando fai cinco anos a plantilla era de nove traballadores para repartir tan só o Concello de Ferrol. Nós creemos que a reducción de plantilla, tanto en Ferrol como en outras cidades do Estado, nos últimos sete anos que pasou 50.000 traballadores actuais. Se debe a, cambio, a causas de cambio estructural que ten como finalidade a privatización de correos. Si se leva a cabo o recorte de plantilla previsto, significará un grave deterioro do servicio de correos nesta cidade, posto que será, <clears throat> será imposible cumprir co legalmente estipulado na lei postal que no artigo 24 cita textualmente. As entregas practicaránse, cando menos, todos os días laborables de luns a vembres. Por todo isto, demandamos á Dirección de Correos que se manteñan as actuais seccións de reparto, que se cubran as plazas vacantes coa única modificación de un reequilibrio das cargas de traballo nas diferentes seccións. Que ninguna das seccións da Oficina de Correos de Ferrol se quede sin repartir diariamente, e que se cubran as baixas, vacacións, permisos retribuídos, etc. con personal <coughs> eventual das bolsas de contratación que se dote de medios suficientes e eficaces para poder cumprir o servicio de reparto dignamente que se aumente a plantilla na unidade de reparto xente para atender axeitadamente os servicios dos concellos de Ferrol e Narón